श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा दती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे दर्दी उसे डरा रे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवाक्षिगणि शादे वा शिगणि शादेवा गणेशा शादेवा शिगणि शादे वा शिगणे गणेशा